Amigo, los demonios por ahí se cuenta. Los ángeles tampoco son lo que aparenta. Cuidado con lo que escuchas y luego comenta. En nadie confío, solo me río de lo que inventa. Mari María, no me vaya a olvidar. pienso todos los días donde tú estarás. Mari María, no me logra escuchar. Siento que es un chiste eso de rezar. Mari María, me miro al espejo, nunca me voy a fallar Mari María, me llego a enamorar Hoy en día la busco y no la logro encontrar Dame una señal Ya no puedo más sé que no estás Nada es igual María, otro le rezan, yo me la fumo Tengo un kilo de limón, consumo, consumo María, tú le preparaba el desayuno Con la mejor fruta consumo, consumo y pensando en ti Mi único deseo es que te saques Porque los recuerdos no van a morir María dime si soy lo que tú eres para mí Te rodilla, mi música es pan de cada día Te rodilla, María regálame un poco de alegría Perdón si me equivoco, hay mamá mía Aquí hace falta la comida, pero sobra María mi los demonios por ahí se cuenta Los ángeles tampoco son los que aparenta. Cuidado con lo que escuchas y luego comenta En nadie confío, solo me río de lo que inventa Arma Los demonios siempre me hacen sentir mal Podría yo decir que eso es maldad Pero no hacen otra cosa que decirme la verdad Paso por ahí con los ojos colorados Hijo de puta, yo sigo coronado El que te amenaza siempre es el más Que cuando está frente a tuyo queda mal parado Mari María, no me vaya a olvidar Pienso todos los días donde tú estás nunca me voy a fallar Mari María me llego a enamorar Hoy en día la busco y no la logro encontrar Dame una señal, ya no puedo más Desde que no estás, nada es igual Mari María, no me voy a olvidar Pienso todos los días donde tú estarás Mari María, no me logra escuchar Siento que es un chiste eso de rezar Mari María, me pongo a rolar Me miro al espejo, nunca me voy a Mari María me llego a enamorar Hoy en día la busco y no la logro encontrar La fábrica Tripolar, nigga Trapper One en del sur